country will go places because we believe in a faithful God. This country will go places. I have no doubt in my mind. Yeah? Mi naona saa zingine eh, hata nyinyi maaskofu mnapata wasiwasi, mnaanza kushangaa hii sasa <laughs> mambo imekaa namna gani, kwa sababu unajua kuna vishindo ya kisiasa Yeah watu wanakuja na siasa mingi, mnaona hey, imetengenezeka sijui nini, iko rege sijui nini nini mpaka mnashangaa hii maneno itakuwa namna gani? Tumeambiwa at nobody can stop Really? <laughs> katika nchi ya nani? Eh? Hapana, hii haitakuwa nchi ya rege na bangi. Hapana, hapana, hii ni nchi ya Mungu. Eh, eh. <laughs> mnanielewa? So na hii rege itakwama mm. <laughs> eh, kwa sababu hii ni nje ya Mungu mm. So tushirikiane namna hiyo eh, na tuende mbele na don't be apologetic about our faith eh?